आता है सुनसान में कैसे बैठे राम बैठा काय एक दिन तो मिलते पिए के मौका संगी मतलब भेटे रहे छाय पिए खाली रतिया हुई से डौकी बारह बजे रही से जानेगा बारह बजे रिस खाली भात लो मांगे औ काय लात में मारिस मोटो की छाती ले रे अरे भैया दत्ती से दे देना का मोला ई जैनीपुर के तोला का जान पर रे ई उम्र में भैया मोर करम फूट गए औ मोर करिया दिल टूट गए दे मोला दोनों बोतल ला ने रुक रुक एक मिनट रुक मैं तोर बड़का भैया ना हम्म। मोर बात ला मानबे ना आई एक ठेला मोला दे एक ठो टाइम मार बड़खा में लगा अच्छा कथी में होय भला एला दे ए तोड़े मोर का हो रे का हो रे मोर दारू दे रे कहां है रे छोड़ तो। उल्दा दे मोर दारू कीमती दारू ते हट आयो रे मां तो तो। मैं कहां उल्दा रे कहाँ ढकेले हसती दिल लगाएं मारे हैं ता था मोर ढकेल के मारा था सारा लूटो